المعارض وبالتالي ما انه بحاجه يطلب رفع الحصانات، نحن مش ناطرينه يطلع قرار انه هن مجرمين، هن لانه نحن بنعرف انه مجرمين، يلي هو بريء ما بيخاف يمثل قدام العداله. ممنوع نوصل للحقيقه هاللي مبين